Ben istiyorum bulutlar ağlasın. Uşaqlar ağlamasın, analı ya anasız. Ben istiyorum güller açılsın. Güllələr açılmasın. Amanlı ya anasız. Mən istəyirəm qapılar qapansın soyuq olanda hava. Gözlər qapanmasın, sözlər qapanmasın. Mən istəyirəm yanğınlar sönsün, ümidlər sönməsin. Meyvələr dəysin öz fəslində, ürəklərə söz dəyməsin. bəhərdən budaqlar əyilsin. İnsan başını əyməsin xəcalətdən ya gücsüzlükdən. Axsın bulaqlar göz yaşı kimi torpağın üzərində. Göz yaşı bulaq kimi axmasın dünyanın heç bir yerində. hər şey insana baxsın. İnsan ələ baxmasın. Gecələr ulduzlar oyaq olsun. İnsanlar yatıb dincəlsin, qüvvət toplasın sabahın xeyirli işlərinə. Açsın gözlərini gələcəyin ümidli səhərinə. Mən istəyirəm, sevinç, səadət bol olsun. Ürəkdən ürəyə, ölkədən ölkəyə açıq yol olsun.''